Kunji aliku online media Uganda amanya nze muteso kola Derek ato nakola lero tuyingiddewo uh, ah, nomu kukunavu e, eh, nze muita mukukunavu kaye wisdom mm. mwabala mu manyo babo bamu muita mutya naye naye okusinziranga ku bagoberezi banga ba online media Uganda mm. bakwagala okay, era comments ezisinga mm. ziva bungereza Yeah. Mm. Uh, waliwo abali e kuwait waliwo abali e saudi arabia n'abali mu america waliwo omukyala bamuyita mm. nanjeko mm. basiri mistaken nanje goye agamba ekyasinze okunseza nti eh. ekyamulese conline medias uganda lwaggwe <laughs> bambi nanjego mm. nanjego nsanyusa okuwulizaako mm. na buli muntu yenna ayagala kaye wisdomu mm. Ah, nganze hmm. eh, era nkubiriza abantu subscribe on this online media mm. sort of sharing agamba munaje asubscribing mm. tugenda kumala ebbanga lino paka uganda wenaeterera nga tunyonyola abantu era abantu bo kyebaagala yeah. bo baagala nnyo omuntu avaayo n'ayogera ensonga hmm, hmm. anti kaka tujja kwogera manye abantu baatya ffe twala amadda mm. twamala mm. naye njagala obebaza mwena bannauganda yonna kuwait mm. europe america canada abaana bali edubai tujja kukola programs abo abaana bali edubai ababonaabona mm. echina mm. ura ekikyeri mu kukola wekijja ku bannauganda basuubula echina mm. balinga eggwanga ura eya uganda eringa egamba nti eggwanga lya uganda eriwadde bachina kubanga engeri gye sorooza mu kontenje z'abannayuganda mm, kyewuunyisa eh, tujja kuleeta winotujja eh, kuleeta wiino yenna so mm. mbaagala nnyo mm. subscribe on this online media kaye wisdom nze ojja kunsanga facebook ka akawunti yange kaye wisdom eyo eh, kaye genda ku simu yo teekamu nti kaye wisdom nenamba esimu esembe ya 39 lwaki nkyogera muganda wange nkooye bannayuganda abanzibiramu era nindako era wogendera ne online media eh. oli asobola okukola nti online media fans club nga gwe eh, eh, tokimanyi nga tokimanyi ah, nagaba ne online media balina obuzibu tugudde tugula kamera banaganda bambi ne basonda nze bukya ate n'ekirala bannayuganda mwena gye muli waba mm. waliwo omuntu yali akubye ku lwa wisdom mm. tokyawa zino online channel zezisigadde okwogera amazima tv za uganda muzimanyi mm. togwamu maanyi oba olina omwana gwali oyambye ne bamubba mm. togwamu maanyi nogamba ah, ebyo bya youtube byantama kubanga mm. tuyambe anononononono ah, ah, oli yali oli tutandika kati ogenda ku facebook account mm. gwe noteekamu tikaye wisdom ojja kulaa enamba y'essimu eri awo incase olina kyoyagala okumbuuza ne info actually naddala ngaoyagala kumpa info kati ndi mukuŋŋanya info ya china mukube wano oba oli china kanji basomera ngaonkubira kumpa eh, kubaeki kubanga abantu abamu batya okwogera ku bintu bino eri 07 0 49 oba oli america naddala mu abali mu europe ababonabona ku lw'empasa zaffe eyo mm. eri awo ebungereza mm. okuba eno ga ntako video wisdom mare muraba mwe info mm. fetuliredde omwogerako nensanso bala eri 0 musanvu 0emu ana mu mwenda ana 3 mwenda 0701494039 eri ku whatsapp osindikako message oba n'okuba n'ogaba ntaiko video nompa info noolaba wetubalula sanisa okulaba obadde oŋŋamba wanebyasitera nyanzi simanyi bitya njagala tugendeko wa sitera nyanzi tugendeko wewano haji pasta tukirye bwetutyo paka gyetunaggwera freestyle ebitingana hmm. account ya facebook bagikoze kibamuwaddebamuwadde warning hmm. ngaekyagimweseza hmm. emabegakawe yali alina poem ezenjawulo zeyali awandika naye nga ziri poemu Hmm. bw'oziraba zo zigamba nti bukyanga abeerawo mu bulamu bw'ensi buno hmm. talabanga dikiteeta w'amaanyi nga his excellence robert kyagulanyi sentamu nti era dikiteeta akyasinze mu afirika hmm. ye kyagulanyi naye olaba nagamba oyo kakalaamu anjuliza namugamba mu uganda wano omuntu akyasoose okuba opposition leader uganda first is number one bobwine tabangawo bobwine muntu mm. tosobola kuŋŋamba omuntu yamala emyaka etaano mm. mu nsiko mm. nga president museveni akyusa akabina ne bamukuba empiso mm. n'akyusa ne bamwongera mm. ne bamukemera ebitundu by'ekyama ne bamukubera mm. eno oba alwadde kino mm. oyo n'atabakyali wa bfdc hey. Eh. abakulembeze mu africa kye bakola oba badikitaata whatever yonna gye bali simanyi eh. oba wano tuli mu dictatorship kye bakola mm. addira n'akuyetinga opposition eyiye eyiye ah, nga eri omu nga yakuba n'ebyokwogera hey. Eh. ngeyabafandinga buli kimu nga kike nga kike hmm. era nemmwe mugamba nenga omusajja kakati hmm. n'abateeka ku bunkenke hmm. actuall nayo position gyaba ataddewo neweekeera enkya newangula obukulembeze tebasobola kubaako kyebamukola waabwe bwokimanyi nti ne sudan e sudan ba eh. ku southern sudan eh. bashiru olabanga omusibe naye asobola okuba nga si musibe eh. hate bajjeno bali abafuga abaganirawo babe kati ah! eh, obukulembeze bwebutebutambulaebano eh, eh. bajene abamuwamba baali babe bamusobola omuga ekintu kyaffe kiyiika leka tukuwambe wali tukole bwetuti tubenga bakutadde mu keegi bikoze bitya mm. naye nga kiki kakati lwakubanga lwaki bob wine aze nina ekintu kyenkozesa mm. bob wine ekintu kyakyasinza otutukolera mm. kiri eki kimu atuleetedde abantu betwali tulowooza nti bategeera netubalaba obusiru bwabwe nti tebategeera otegere kyemugamba akanda okadde mukatonda bobi wine kimu kyakyasinza otutula ekisooka eh. ku bintu biri kati bali balina 7 point program mm. ka bobi wine ayina nga 10 gund program mm. naye emu esooka kyasinza otulaga mm. atuletedde abantu betwali tutya tibagezi nnyo ah! eh, najayo obusiru bwabwe otegere kyemugamba abantu etwali tulowooza nti bategeeranatuyamba kakati for example ekintu ekimu enrm kyekyasinza otuyigiriza enrm hmm. kyekyasinza otuyigiriza ekyo ekisooka bubbi oh, nrm ekintu ekyasinza otuyigirizaoyagala eh? kuamba nti okujja kwa bobwaini kuno kukunamiza abantu abakyekyasinza eh, eh. eh. otulage buli muntu gosanga mu nrm mubbi mubbi mulokole musamize <laughs> combination bazirina ziri satu mubbi babbi museveni newakeera nakwata nti awadde akulembera abavubuka simanyi bitya sente ezo muziwa abavubuka oli azirya nazikolerako accountability hmm. juzi abenare mbakansara mm. omusajja ayimirira ku tv n'agamba mbawadde milioni abiri abiri kitegeeza museveni azirete eh. kumbe n'abakansara abaali besimbye ku enare nebajjanaga omusajja atuwa mitwalo abiri si milioni eh, abiri naye ngaoli eza akawunti kati enare mu kyesinza otuyigiriza eh. bubbi obwakkondo nno bwennyini oli akubba n'akusalako n'omutwe kati nga enare muwatuyigiriza obubbi kubisooka mm. Bob Wayne kyasasinze otuyamba mm. kyayambye uganda weeri mm. kwe kuddira abantu be twali tutya nti bageze nnyo mm. kumbe basero nnyo kati ah, asooka mm. ya professor teacher stella nyanzi ne fdc ye let me tell you i give respect to fdc individual members ntondetera ah, tibweoyogera ku ibrahimu ganda eh, that is the smartest muganda when it comes to politics I know. Ate poa. Eh? Poa. Ah. Poa kuzi. Poa ah. Ono ye simba kwa president. Poa ah. Poa abula mtenka na kusema kunganda. Omani wachi ngamba sa mju nganda. Ah. Bamu sibi yako kubia buganda. Mm. Bamu koze batia. Mm. Za sira banga muganda. Muganda. Yeah. Nale mela kunsonga nga bale se sente. Nga se mju. Nasigala nga yogera echi wa yogera kufedero chia yogera. Mm. Achi defendinga na kubawali. wali. sirabanga muganda mm. nga semujunga tatya bino byoleta ntino hey, eh, ndi wajeno kapteni yeah. bite hey, eh, eh, akubalula naliko ku tvm mm. nalyo kasabula tumwine andi ah, yamusabula ate tumwine alina kyatugamba <laughs> njagala olabe ebigambo bya tumwine mu the last 5 years njagala olete watatuyimbira kayimba hey. iwe mama yesu anti bulinga bwakirogo obuyimba bwe tobulaba bubanga bwakirogo aiwe yesu aye, aye, aye, aye. Ah, ah, eh, oba kodi ayimbira muki kakati oyo tumwine kati tumwine omulete kusemuju eh. ah, eh, yamukwata ebigere nabimenyamenya agenda otuka mu nyingo balikubisa ate bazirwanabazirwana biri ebyekifala bibajja mu buganda ngensi mbofu omuleta kusemuju abamanyi com abo bajeno bonna abazirwana ebyedda abaana bali ku com akuba nesasi nga abeera wano hmm. n'akuba ow'eggulu yeyatolaba eh, lyato liyimirira wali ah! ne lipima liti tintuwe nakuba koodi ono abeerawo ne bakuba ggwe hmm. wekka be basemujiwo baleetera jeno nti nalwana mu luweero ebyo byaddakyo bola be bafa obyogera kale ngawe nalwana mu luweero e kale genda ogirye ngaagamba nti semujiwo amaanyi nnyo ku jeno eh, this generation wamaanyi nnyo ate oli atugamba ki anatuleetera ak 47 dyuno omanyi nti abaana abali mu sefusi mm. nemundu ze bakozesa mm. obukugu bwe balina toleeta byajjano bwe balawana mu lwero todeeta kati omwana ali mu sefusi mm. ku tekinologi gwamanyi n'obukugu hmm. tobireete mm. byejjeno byo abaana kati kankubule eri special force mm. A, ah, omwana abaamanyi taikondo mm. omwana aba yesobola so nokuba samaka byonna bikola emundu gyoleeta oba ye sayansi etya mm. era kati kankubuli eno ekyamaggo kyotomanyi ojyolaba emundu ezo bakwata mm. esinga za isirairi very confiscated guns kati ngondetera jeno munalwana mu luweero gwe yali akwata ak47 ye wakuba bameka biri be mwagwiranga obugwizi nekagwayo naggamba nti nno omukulembe omuntu president 7 bye bafaanaganya balina kyebatafaanaganya bubbi sijja kugamba ani mubbi ani atali mubbi palalapapa eh. otegedde ne be bafaanaganya hmm. bonna baliraku pulezida museveni yajjano n'alwana olutalo lweruweero nga bakuba balinga bafala kubuulira yali amazima era buli omu atunaba tunaga naye banna <laughs> omusajja oba yali kulaty olutalo naye ate yali mugezi kyatayogera kyatayo nze ekinnuma kwabo bahistorico bye batoogera hmm. bajjajja baffe batugamba genda obuuza abedi bwanika hmm. bakukusa kabaka wa buganda eh, ngaakyali saabatakatanafuuka kabaka hmm. nebamuteeka eluweero bakugamba mm. atwala ah, uganda ekyo nakyo nkibuuse omutegedde mm. nayimirira katuti n'agamba bannange mm. nsaba mutu wegatteko mu lutalo bwempamba eh. ah, ah, lubiriza eh, ayogera eh. nze bwempamba abagenda okufuga sinze ali emabega wange ono ogategedde omwana oh, omuganda nayingira ensiko onyumiza gwomanye abantu kati gankubula ekinkimu tebakulyanga ebinusu abantu abayamba president 7 si ggwanga lye bali aba abasooka baganda abaganda abaganda president museveni abantu bewaabwe baali ba upc nga bagirobotaakikati era president museveni ebyo byeyeekaza ayogere ku bannetevir nze nagula akatabo ka soyi the master city mm. second edition bva ku hmm. buno nga buli ali nemusiripa ebifaananyi bakuba eh. buno bwafuluma ng'ate ali mu ngato ne nga ye ekifaananyi kye nagula nga omusajja ayambadde siripa ate kati nga bakikozeeko photoshop ng'ali hmm. mu ngato hmm. wa era soyi the master city first edition abagiyina batono babujjayo ku market ne baleeta buno obulongoosemu no eya nti kati oli info eyasooka yayogera ya w'amazima mm. ono omulala yogera mulala mm. let me tell you mm. abaganda be baleeta president museveni ne waali bayogera ate ne waalikola atya mm. winya presem 7 it is because 98 were abaganda people ah wallai bebaku eh, bino byayogera when we are 24 so you did the what simen 27 what did you do okuba kabamba ne mudduka what did you do abaganda people hmm. abanyarwanda baali tebajja muwagira bajja lwanakola ntya kubanga baali babazaayo bo tejjukira bobo eh. tewanu yali abataddeko ekiwandiiko okukuta bagitanga regicosimu bitya hmm. epariament yasooka nga eh. balina okuddayo eh, kati oba tewaalya ogwokubiri hmm. buli munyarwanda eyali wano negobazaddidde wano bakaihura ne batya bani ba kagame ne batya bakagame ne batya nagamba ono omusajja kawambye agenda jukira tyakajide ekiwandiko hmm, tuddeyo amini n'atabazaayo hmm. kati abanyarwanda bawagira president museveni nga nakola ntya era tebakulya nga sente look at me amwe westerner the hmm. banyuganda and banyarwanda are the pillars of winia president museveni tebakulya nga sente ebyo togenda bisanga mu katabo bisanga ku kayo wisdom because fe tunoonyereza bye twogera kakati abaganda abo kikola era buli osanga buno obusajja obuva eno simanyi bukapitaini simanyi bugeno simanyi brigadia mm. obwo tebulina kyebutugamba gasiya without their girls the nothing omanyi kyentegezeza mm. bujeeko emundu olabe ash omwana e olabe kagenda kweri akakola mubwe ojakulash kakati <coughs> now mm. fdc hmm. ng'ogyeko ba individual semujju hmm. waliwo abantu bebaplantingayo hmm. bonna kati omanyi wogyewakayo wisdom i just analyze politically and socially sifaayo oba ndiwenaalemu oba mpagira president museveni nze njagala njogera ebintu myaka etaano kumi omutabani wange nga mujja mumutunzaamu kamera green ka ebuzidomu hmm. nti mugambe kitaawe yayogeranga bwati ng'omwana muwa space eh, katukolera abaana bajja eh, sola kuddaano njogere bya kisiru lemiteriyo hmm. waliwo abantu nga babateeka omanyiwe sirumbe fdc as a whole that is an institution kiringanga era onjukiza nenjogera ku kino bobi wayne talumbangako judiciary ekisiga eddamuzi eh, alumba ba individual yes kibeti simanyi kibeti eh, zenna leero ah, eh, teri atakimanyi nti kibetiyes negundi eh, nono nowunyodolo yakunamiza owunyodolo yakunamiza judiciary tekibangawo eri ku ttaka bubwaini kati aha kati kirya kansoke nsitopingako wali ekyfdc mm. olaba kino kyenagambye ekya tumwine tumwine bino byalwana ek47 no kati abaana balwanakakalamu eh, anti kati oyo mwana muto tannazaala yakagala omukyalo omugwa ayagala ennyo atambula naye bagenda mu ddwaliro muduwa mu kusaba kakati naye emitima egyakaluba eh, tuli bako gyakaluba no ate nekirala kankubule hmm. nakigambye ono ono haji pasta bugingo hmm. nti wepanka ti olina safe c fe tulina heaven fc eh, tukuba spiritual and physical otegedde kukuba fizi eh, anti bamutyawo oyogerako oyo okimanyi bite kakatilwaki bamutya anti byebakanga anti bakanga gundi weno tribe yange yeno obusiru kutwasamira kutwasa anti kati wuliriza mwe mutya waliwo bapasita ababbi abafere mm. abasiru kati kankubulire nze nga nkwata omwana wange eh. nga mugamba nti agendemu ecaki mbuomwana wange eh. eyi ewa dr serwadde wababuzeyo kuwatoto caki bamuleta bamukumye atambulira muvivitya asula mumansioninfufu omwana wange agenda ali enfufu kyovola ababeerayo betaaga kukebera bwongo abasabirewo omusajja obetaaga kukebera bwongo omusajja afumye omukazi yasooka waliwo weyafumira abakazi mm. abakazi nebakub bakuba engalo aa bisasalala ababuulira thats a problem hmm. anti kakati omusajja asobola okubawunza n'abageusa ne mugeuka omuntu ali ekampala otudde wa pasita nalumba bananga abakazi bita navuma abakazi nokuba engalo ah, eh, tugenda kijja anti musiru era ngamba nnyo abawala mm. nti bw'oyamba bw'oba ofunye omusajja omuvubuka gw'oyagala mm. ng'omusinza ssente mm. waliwo ebintu by'okola ng'obikola mu mannyago kati tolaba bugirita eyali mukazi wa gundi wa eh, muzaata eh, ennyumba eyo ku lusuumu gy'abadde alwanira eh, bigenda kugira ng'ojja kugiraba nga yabugirita ngulira baliko ne muzato okumala emyaka nga 10 e, eh, anti era ina se namzalia nabana e, eh, bakoona mu myaka 10 nemeka yamzalia kamu mm. a, anti abawala be muwasa baba babaza akuzalia kamu aha kusimbe mu ruseke e. Eh. ba mututeka gute e, ba nayise baseka e. nengama mu baseka be kiburi muri wa mujje mukupe kumpi musulo obusilamu mu food body camp kwa body camp obwa babunize mimwa ah oya oh, oh, oh. abasembodi kampala bakyalina kyebatugamba bwetwavayo gwenkulidde fewaffe wano hmm. opposite ambias olabodikampala eriyo netteka lya busiraamu hmm. tukize omusajja bambuuza ebintu byobusiraamu aninekimanyabintu eh, nebyefuula naganirawo odikampala erina kyetugamba mu integrity ebagisirisa ate mulumbe nekibuli omukazi nakiwala jja yefungula eh. alumbye nze kankubude singa baseeka oyo ndawula te ndawula nkwebaza omanyinza abanzaala bambejja hmm. ndawula nkwebaza eh! maama yabadde nakyo eh. yavuddeyo navayo ne mbagamba mbegayiridde baseeka nakiwala ku rikodi ye tasobola kujja kibuli waba yagala agende kodi kampala ah! nakiwala ku likodi ye waba ayagala agende kodi kampala nakiwala n'abamufaanana eh. nakiwala n'abamufaanana hmm. tasobola kulumba busiraamu nze abanzaala basiraamu tasobola kulumba busiramu mowa so abekibuli ah! tasobola eh, nina n'omusajja uh, mbadde ndaba programu ebadde yani yaya kasuku hmm. kagundi kasuku nagamba kayima eh, era ngenda mukubira kasuku esimu hmm. nagamba ah, sariyaliyo tekola mu uganda lo eh, etteeka lya sariya hmm. bweriri wano teritambulira ku buisiramu ku buisiramu kyobaolaba osobola okuwasa omukazi mu sharia lo mm. actual wana uganda mm. tosobola kuwasa mukazi mu kushanlo tetulina kushanlo hey. Eh. bano bona abawasiza mu kanisa olina okumala n'ogenda ewali gestra bino ebyekanisa byakiwaanyi tebiriiyo embaga gye wawasiza mu kanisa mm. bw'oba tewagenda ku urcb giri gye salinga hey. Eh. e, nfu balala papa byonna we kayanja hey. Eh. bwamala okugatta omuntu hey. Eh. alina okukwata ebipapula ebyo hey. Eh. n'agenda yeegayirira registra addire embaga ezo aziteeke mu kitabo esegeza registra ye kadino bishopu pasita w'embaga zonna ez'abakristaayo mm. leero nkakasiza oli wisdom kugambye ffe tetujja kwogera bintu bye tutamanyi ah! oŋŋambye akantu ako kankakuddiremu bulungi kanziiremu bulungi actually n'abatulaba mm, kabaddiremu mm, nalabye mukwano gwange ng'ayogera nti sari ya lot ekola mu uganda neŋamba bannange ono yamugambye nayakyogedde tamanyi ekola sari ya lo mu uganda Hey. Eh. okugatta woba wagattibwa mu kkanisa hey. Eh. ngaoyo pasito oba bishop oba kibishop eh. teyakwata hey. satifikaeti yo n'agitwala mu uganda registration service bureau mm. embaga yo ebanfu nalandvoid ebanfu wabula we bakugattira mu shariya law eyo embaga ebantuufu in 19 i think 40 something hmm. mu mm. uganda mm. abasiraamu baba wa sharia law si nkambwe kubanga abasiraamu bawa ntibali radico mm. nti kola nnyo nga biri byowulya mu bawalabu naye ekola era bo bagatta abakazi baabwe babawoowa mu sharia lo otegere kyemugamba kakati mmwe mwenna mm. abakristaayo mm. bwe bamala okugatta mu kanisa pasita kayanja alina okukuŋŋaanya zezonna empapula n'agenda yeegayirira omwana waki nkiyita kwegayirira hmm. one alina okusasula sente okugyesalingayo embagayo ah! ate oliri gyesasala osalawo obutagigira kati anti kati pasita hmm. bw'aba yakugjako emitwalo mwenda oba ana okugatira mu kanisa ye hmm. n'atatwalayo kubanka sente yakalya embagayo webali ekyanga teribaayo mu bya gavumenti balala papa kakati oli yagambye obusiraamu kati muzaata awe yamukano gwange kakati kucha muzaata kanchi mali edalanzile ku kono stera nyanzi mukwanja gara mutandiko musimo jja muulira muzaata kye yakola amazima mm. nga seeka ategeera mm. yawowa mukyala we musariya oyo ku rusumu ekyokubiri mm. agenze okuba ng'akyali mulamu ku lusumu nga yateekayo divorce hmm, owulira wadde muzaata teyagisayininga wano abantu we bali confused mm. nga teyagisayininga wabula muzaata agenza okufa ngaera akyogera nti bayawukana kubanga tulina okugamba sali ya lo egamba etya kubanga muzaata afudde omukazi tali mu maka biri ebiwandiko ebya divorce ebyekizungu ne wata divorce nga hmm. mu busiraamu omusajja akeera ku makya hmm. n'ataraka mukazi we nga talina kyawandiise n'agamba genda era nemwawukana wabula omukyala waaba yakooye hmm. eh? alina okukomyawo gundi bakitaba ti amahale otegera kye tegera ne njawulo ngende mpola mm. bwoba owawasa omukazi wawe omukyala mubusiraamu mm. okeera ku macyanga gwe haj oba hmm. omusiraamu mm. mm. n'omugamba twawukane nemwawukana n'agenda n'afuluma amakaago wabula omukyala waabakkoye asooka kuzza mahale, mahale. Mm. otegedde kakati kurusumu mm. oba ani ani akowa munne yatambula nagera kalika subirenti muzata amugambo manyi twawukane buli omwakole ki amahale ye yagakomeza kati anti kati asolo kuba muzata yamugoba mm. lwaki muzata yakera yabitugambanga mm. nti nga amugamba nti va mu kesisi ekubanga muzata yafunire omukazi oyo omuli mu kesisi e mm. natuukanga wali wa musomba amuwuuba Hey. muzata jukira abeeranga bize n'amugamba vaayo n'agaana vaayo n'agaana amugamba manyi twawukane kakati oli omukazi obutaswala nga omanyi abawala abatona ye naleeta ekiwandiko ku social media mm. divorce naye kati muzata yali mugezi nga mubusiraamu seyali yalilo kasitoogoba omukyalo oba omutalase kibe kyokutalaka mm. owulira kakati kiri nti nakiwala n'obusikaati bwe n'amannyo ge tesobola kujja mu busiraamu kiddemu nakiwala n'amannyo go n'obuwale bwo n'obusikaati bwo tosobola kujja ku busiraamu n'olinya ne ku musaalo noje era abaseeka b'ekibuli abantu nga nakiwala n'abe mufaanana temubakkirizanga ekibuli gasiya ajja akolewo kikyoyongera ekibuli kikyoyongera yoarecod proceeds you ne karakita zo hmm. buli woobeera bibeera byanfuna gwe nakiwala okwate kumaka gaseka muzata muzata muzata muzata muzata muyise buno bana abasiramu bemuwa omukyere naberawo gyotumanyira muzata kati kyova olaba hmm. tosobola kuddira mukazi muzata yafanga omukazi tali maka era bwekiri yamutalaka hmm. kwena kiwala novayo anti omwana hmm. njagala nakiwala ovayo mumawulire onyonyole mandeti yo nga minisita wa youth eriki otulagaimu hmm. ekigamba nti bali we baawukana nyina obuyinza omumuzza mumaka ah, gasiyabuliwoobwo e hati kumanyira bannayuganda batamanyi what is your mandate as a minister for youth otulagayo olunyiriri mu mandeti zo hmm. olugamba nyina obuyinza bali we baawukana okuddira ono mumuzza mumaka neri mu busiraamu ne rejestwa geno talina buyinza we oba wawowa mukazi wo hmm. mu shariya law alina obuyinza be baseeka Eh, eh, gwe muzaata yalina ekitiibwa kye tesobola kulaka bano basiru mumanyira gwe nakiwala mm. tetulabanko ngaoli ne muzaata ku mukolo nga muyimiridde kati ojja mu bufu ojja mu bufu mm. n'oli omukazi gwe yagamba ava mukasi n'agaana ng'amanyi bamuwuuba ah, ate muzaataoyo nakiwala alina eh? waabeerawe watali kubala mbuulirayo kyeri abaddemu nga kisi kyakubaza weddeomulabyeyo ng'ali mukwogeraoza kubanga okusinziira ku kiramo kya muzaata ye muzaata agamba nti weyagenda okufiira ng'abakyala bana babiri okuli ku lusumu ne bugirita nga bo tebalimu era bugirita mm. tavangayo okugamba mm. ng'alina byakayanira mm. ekyajjayo bugirita bugirita kwe kugamba bannange nakiwala akome zaawo omukyalo oli mumaka ne mumaka nze ge neezimbira yeyeitayogera eh. yes kakati bugirita tetumulumba lwansonga mm. tavangayo mu bintu bya muzaata ye yajja buzibi bye wabula ye yalumwa nnyo okulaba ng'oli omukazi bakoze eki kati nakiwala atuleke atuleke tulina ennaku emala atuleke atuleke bw'aba ayagala genda ozanyire ku basiraamu bwe bwamanyire okumanyira gwe nakiwala olina busiraamu siraamu mm. naye tojja kujooga busiraamu eh, eh, tojja bw'oba oyagala